Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we een mini kruisboog maken. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Tot zo! Nou, wat je nodig hebt zijn vier ijsstokjes, bij mij in het geel kan ook in normale kleur zijn. Een watervaste marker kan ook gewoon een pen zijn, als het maar blijft zitten op de eierstokjes <laughs> voor versiering. Tuktape, twee elastiekjes, één dunne en een dikke. Een knijper en een tangetje en een pen. Nou, wat we dan gaan doen, dat is, we gaan de pen uit elkaar halen. Dus je haalt de dop eraf, je haalt dit eruit, je haalt dit eruit, en je haalt dat eruit. En dan gaan we de pen in drie stukken, drie gelijke stukken zagen. Nou, dan pak je het dingetje. En je moet, eh, ik heb eentje van trouwens 12 centimeter. Dus dan moet ik hem bij stukjes van 4 of zagen. Dus, nou ietsjes verder trouwens nog. Uh oh, oeps. <laughs> Hier. Nou, dan eh, doe je hetzelfde bij de andere drie. Uh, bij de andere twee. Ho, ik heb hem bijna fijn geknepen. <laughs> Zo. En... Kom op, aan Zo moeilijke zagen toch niet. Klaar. Ik heb nu drie gelijke stukjes gezaagd. Ehm, dan komt nu het moeilijkste om te doen. Je pakt twee ijsstokjes. En die doe je dan, eh, leg je deze erop. Zorg dat er een klein beetje zo ruimte overblijft. En dan pak je een stukje tape. En dan doe je zo. Zorg dat er een klein stukje overblijft. Um, niet helemaal er nog omwikkelen. Ik wikkel hem er één keer zo omheen. Dan pak ik deze. Die doe je er bovenop. En dan wikkel ik de tape verder. Oh, het is een beetje onhandig, want ik ben een kunst een beetje. Nou ja, boeit wat. <laughs> Eh, dan pak je deze. En die doe je aan de andere kant. Weer zorg hier ook dat er een klein stukje overblijft. Pak weer een stuk tape. Nu hoef je niet eerst gewoon in het begin te wikkelen. Nee, nu kan je gewoon in één keer rondwikkelen. Um, en ja, dit is dan deze stap. En nu versieren met de zwarte marker. En dan zet ik er koele lijnen op. Alsof ze een soort werkzaamheden zijn, zulke geel-zwarte lijn. Nu gaan we deze twee stokjes op de knijper monteren. Waar is de knijper nou? Op mijn neus. Ha, ah, ha, ha. Nou ja, ehm, even kijken. De stokjes die monteer je hier en hier. Je kan er ook lijm voor gebruiken voor dit hele proces. Maar ik doe het met tape, want dat is makkelijk. Je pakt tape. Je pakt een stokje. Je doet het bijna aan de achterkant van de knijper. Je doet de tape zo'n klein stukje vast. Dan doe je dit erop. Doe je de knijper open. En dan draai je hem er omheen. Dus ik vind het een beetje moeilijk. Eh, want iemand moet de knijper open houden. Ik doe het nu alleen. Het best kan je het met je moeder of met je vader of alleen doen als je wilt. <laughs> Oké, en dan zit zo het vast. En dan wikkel je het helemaal om. En dan doe je hetzelfde met de andere kant stokje. Nou, dit hebben we nu gemaakt. Dan pak je een dik elastiekje, het dikke ja, nog niet het dunne. En die doe je er zo in. Dan pak je het laatste dopje dan pak je een stukje tape. En dan doe je het dopje er zo. Hier in. En dan tape je het dopje zeg maar vast hier. Het elastiekje moet erin zitten. Anders dan gaat het fout. En als het elastiekje breekt, kan je de knijper eruit halen om het elastiekje er zo... Nee, knijper uit elkaar halen om het elastiekje er zo in te doen. Als dit vast zit, dan doe je hem er zo heel voorzichtig in. Met de tape. En dan draai je hem kwartslag. Zo dus. Dat de stokjes zo zitten. En dan moet je hem ietsjes verder duwen, dat de tape een beetje halverwege zit. Zo ja. Dan pak je het elastiekje. En die doe je ter versteviging. Zo. Eh, ja, zo omheen zodat hij niet schuin gaat als je schiet. Zo, nou, dan pak je dit dopje van de pen. En die doe je er dan een beetje moeilijk, maar het gaat wel er zo in. Dat is om beter te richten. Dan pak je dit elastiekje. Bij mij is hij helaas iets te lang. Dus daarom wikkel ik hem er een paar keer omheen. Maar eh, jullie kunnen, als jullie een korter elastiekje hebben, maar wel dik, hoef jullie het er niet een paar keer overheen te, omheen te wikkelen. Zo. Dan heb je dit. En dan is die nu klaar. Dan pak je de pen. De pen, echt pen. Hij kan trouwens het best leeg zijn, maar ja. <laughs> dan doe je die er zo in. Dan doe je de knijper zo open. Dan doe je die erin. Dan pak ik deze, zo doe ik het. Dan doe ik hem naar beneden. Oh, en dan doe ik hem zo. Oh, hij is een beetje... Oh, ik heb hem fout geladen. Nou, dan doe je de pen zoals ik al zei er zo in. Mij ging hier net los. Dan doe je het elastiekje zo er tussendoor. Nou, kijk uit. Schiet elkaar niet in de ogen mee. Want dat doet echt heel veel pijn. Ook als je op je huis schiet al. Maar je ziet waar je hebt geschoten en dat is heel leuk. Nou, dat was deze vlog dan met de kruisboog. Hij schiet echt hard zoals ik al zei. En eh, ja, meer heb ik nu niet te vertellen voor deze vlog. Tot de volgende!